This is your champion. Looking about as spry as my 80-year-old mother. That's a compliment. I'm the jump master. I won't let you down, except by falling. I say we land here. Loud and clear.

告出来。 我就打六啊，对吧？ 偏偏这样，超想看哪里有真假的啊！都都有同学上，我朋友他们也有玩，我们会。 那你很强呢，啊，六 PS4 摇杆。 捞到哎！没有用剑为什么？什么意思？你不是剑术？不屌！也是蛮屌的。 You are coming home with me tonight. might be something good this way. I need an extended light mag。用摇杆，你去买，并且帮我记住，哇靠，你太坏了吧，然后打那些摇杆。 ja. Recharging shield. Watch out, enemy is. Going for my grenade. Extended heavy mag here. Level 3. I give a shot. My favorite kind of loot. I'm wishing Let's all mine. Hey, what? 哎，哦，你声音是空投物资器。 Спасибо. 夹中间。哎，你干嘛？ 没有哦，没来，好。是不是？ Some enemies have been here. Oh, oh. someone has been there. 对，好。他们的小小小户。哦，上面有人。 后面后面 不要来了，要往往左边，往这边行。 没，没，没，另一边来。靠你们了。 他倒他我就没有哎，十八十九十九，那我又一个双锤。